persones menors d'edat en discapacitat no hi ha prou en les retallades que s'estan donant a l'àmbit de la dependència actualment, sinó que sembla que la seva inclusió educativa en el sistema presenta una data de caducitat. ¿Cuál es la bandera de este país? ¿Cuál es la bandera de Italia? En la etapa de infantil, tanto las familias como los profesionales se esfuerzan mucho para que los niños con discapacidad estén integrados en aulas ordinarias, pero a medida que estos niños van creciendo, se necesitan más medios y programas más flexibles para que puedan seguir beneficiándose de los recursos y de la socialización que obtienen en las aulas ordinarias. Cuando Pau cumple 14 años, realiza su etapa escolar en primaria y se realiza un nuevo dictamen de escolarización, según el cual Pau tiene que acudir a un centro de educación especial. Evidentemente nosotros no, estamos de acuerdo con este dictamen porque en el informe eh, no, se, da absolutamente ningún argumento, o ninguna razón pedagógica por la cual nuestro hijo tiene que dejar de acudir a un centro ordinario para ir a un centro de educación especial. El plantejament és un tall molt gran. Que aquests infants creixen, que aquests infants tornen més grans, que la seva part física no, no els deixa desenvolupar una sèrie de, de, de tasques. Aquí els recursos institucionals, aquí, aquí sí que s'acaben. Aquí s'acaben. En los institutos ordinarios no existen aulas aste y por lo tanto no puede ser que un niño que lleva toda la vida integrado en un centro ordinario cuando llega a los 14 años, que es cuando ya se acaba su etapa de integración porque no existen otras aulas en los institutos, tenga que pasar a un centro específico. Esto las familias no lo pueden permitir porque aunque en un centro específico se le se explote la capacidad como se le explotaría en un centro ordinario, pierde todos los referentes sociales de los cuales se puede beneficiar. com aquests infants són integrats socialment, són en contacte amb el resto de la societat, amb els altres infants, com s'entén la diferència i la seva discapacitat com un element que forma part de la normalitat de la raça humana, vull dir, formen part de la societat, no és un element estrany, és un element eh, marginal, sinó que formen part del que és diversitat i, per tant, una feina de diversitat hauria de ser una feina més integradora. Per aquests nens, el fet de relacionar-se un centre tant amb persones amb discapacitat com amb persones sense és molt rellevant, ja que per ells les persones sense discapacitat són un referent. Venga, yo, ¿qué hago yo? Muy bien. A nivell institucional, eh, mm, s'hauria de, de, res, de, respon, de respondre més a totes, aquestes, a totes aquestes crides i a totes aquestes demandes que feim. Ah, porque a veces te trobes en, situaciones en, que tú has de donar sa cara y que has de responder y, no, tienes ni, ni, ni de, de Nosotros lo que hemos pedido a la Consellería, a la Administración, es que cree un aula para niños discapacitados motóricos eh, con características similares a las de PAU y pensamos que la creación de este recurso puede beneficiar a muchos otros niños que vendrán después de él. El fet de que cada vegada hi hagi menys nens amb discapacitat de qualsevol edat en els centres específics i que s'estiguin tancant més aules d'educació especial en els centres ordinaris, deixa entreveure que cada vegada s'aposta menys per una educació inclusiva per les persones amb discapacitat. Ja no només parlam de grup com ells que potser millor presen el màxim, aquest tipus de, com en diuen ells, de dependència, no? serà molt de grups, hi ha molt de més, cada vegada que grup més vulnerables en què no compleixen aquest patró i cada vegada són més exclosos. Jo crec que això, la tendència és que si no revertim aquest tipus de valors socials, cada vegada n'hi haurà més d'exclosos que d'inclosos. Tot i que aquesta família ha pogut assumir l'escolarització del seu fill a casa, les mancances del sistema el segueixen privant d'una socialització i una inclusió necessària pel seu desenvolupament humà a un centre ordinari mentre que moltes altres famílies han de renunciar a aquest dret fonamental per causes econòmiques o personals.